ja schon richtig Weihnachtsstimmung hier. Jo, was machst du da? Ich mach Weihnachtsmusik. Ja, kannst du das nicht woanders machen? Okay. du? Äh, ich ich habe da gerade was aufgenommen. Möchtest du einen Keks? Äh, ja, gerne. Ähm, aber sag mal, irgendwas ist hier anders, oder? Was meinst du? Ich, ich weiß auch nicht. Ist irgendwie voll die Weihnachtsstimmung hier. Ja, stimmt.